Han pasado algunos años. La guerra ha cesado. Grecia y Troya ya no están en conflicto. Y nuestra vida, la de Homero y la mía, ha cambiado. Y todo gracias a Eren. Aunque él ya no está con nosotros, le agradezco profundamente su sacrificio. Para Homero fue difícil comprender y perdonar a su padre, pero debido a lo que vivimos, logramos estar juntos. Pinar. Dime. Las niñas están en la casa. Homero, oh, están en casa jugando. Estás muy sobreprotector con ellas. Debemos volver pronto. Hoy tienes que terminar tu historia. Está bien, está bien. Livio el escribano nos espera. Vamos. Vamos. Livio. Señora Pinar, señor Homero estaba esperando. Falta poco para acabar la historia. Es cierto, Livio. Hace mucho tiempo esperaba este momento. La muerte de mi padre no será en vano. Gracias a eso estamos hoy aquí. ¿No es cierto, Pinar? Es cierto, Mero. escribe Livio. Así habló Atenea. Él obedeció y se alegró en su ánimo. Y Palas, Atenea, la hija de Zeus, portador de Égida, estableció entre ellos un pacto. para el futuro. Semejante a mentor en el cuerpo y en la voz.